serikali kununua na kuhifadhi chakula cha kutosha angalau miezi mitano. Maanake kwa sasa hivi kiwango cha mahitaji ya Watanzania kwa chakula kwa, kwa, kwa mwezi ni tani laki nne hususan takriban tani laki nne. Unapohifadhi tani laki tano maana yake umehifadhi chakula cha mwezi mmoja na kiasi kidogo tu kinachobaki. Sasa hali hii inapendeza. Sisi tunapendekeza chakula ambacho kitahifadhiwa na na NFRA kiwe kiwezeshe taifa letu kumudu kwa miezi mitatu ambayo ni nne at least tani zisizopungua milioni moja na nukta tano. Ndipo tutakuwa na uhakika kwamba nchi yetu ni usalama chakula. Ukweli huu ukweli uko dhahiri sasa kuwa maeneo mengi ya nchi yetu uzalishaji wake unaweza kuwa sio nzuri kwa mwaka huu, na hili ndugu zangu, kwa wale ambao wanasafiri kwa barabara hii ya kwenda kusini, nafuu kidogo ni kuanzia Tunduru na kuendelea, lakini mkoa wa Pwani, mkoa wa Mtwara, mkoa wa Lindi, hali ni mbaya, hawakupata mkoa wa kutosha kwa hiyo watahitaji sana chakula kutoka nje ya mikoa hii, jambo ambalo huko nyuma haikuwa hivyo. Hatua hii itawezekana kwa serikali kuongeza bajeti kwa wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula NFRA ya kutoa ya, kut, ya kutosha kununua chakula tani milioni moja na tano za mahindi tani laki tano za mpunga, maharage tani moja, baadaye ya tani laki tano pekee. Maanake katika zile tani laki tano ni ya mpunga na mahindi, lakini serikali mpaka leo haijafikiria kuhifadhi mpunga. Mpaka mwaka mwaka huu tumelazimika kuagiza tani tisini elfu kutoka nje E, hitimisho kwa mada hii ya kwanza, serikali tunaiomba, tunataka iendelee iweke mazingira bora kwa wakulima udogo ili kuongeza uzalishaji zaidi kwa kuendelea kutoa ruzuku katika mbolea na kusimamia usambazaji wake, kuhakikisha usalama wa ardhi kwa wakulima wadogo, kwa kushughulikia migogoro ya ardhi inayokumba siku hadi siku kwa sababu na migogoro ya ardhi inachangia